моно рельске ийкемдүү буфер менен туташтырылган эки арабачаны коебуз алардын үстүнө бирдей массадагы эки салмакты коебуз арабачаларды кое берели арабачалар бирдей жолду басып бир убакытта токтоду демек алар бирдей ылдамдыкта кыймылдай башташты ошентип арабачалар бирдей болсо анда өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында алардын ылдамдыгы да бирдей эле өзгөрөт эгерде өз ара аракеттенүүчү нерселер бирдей болсо анда алардын ылдамдыгы кандай өзгөрөт келгиле арабачалар менен болгон экспериментти кайталайлы бирок азыр арабачанын бирине чоң жүктү коебуз өз ара аракеттенүүдөн кийин өзүн башкача алып жүрүшөт чоң жүгү бар арабача токтогонго чейин кыска аралыкты басып өтөт бул аз жүктөлгөн арабачага караганда азыраак ылдамдыкка ээ болгонун билдирет себеби арабачалар ар кандай массага ээ тезирээк кыймылдаган арабачанын массасы жайра кыймылдаган арабачанын массасына караганда азыраак